Namaste, Leute. Namaste. Herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Mit dabei habe ich El Hikaru und Mammoth Productions. Und die letzte Katrina Cave Reaction kam mir sehr gut an, weswegen wir jetzt äh, ein neues machen. Und da habt ihr auch vorgeschlagen gehabt äh, vom Film De Danadan das Lied Galela Ja anzuschauen. Äh, ich bin sehr gespannt. Titelbild sieht schon mal hot aus äh, ist auf jeden Fall vielversprechend. Katrina Cave yes, ist ja eine yes. sexy Schauspielerin. Da bin ich mhm. gespannt und lass uns mal anfangen. Also das muss jetzt brettern. Venus. Take 1. Dun, dun, dun, selbst also, da sieht die voll süß aus, ne? Die und lächeln. Das ist eine krasse Kulisse. Ja. Wow. Und noch mit eigenem Wasserfall und alles. Oh, die haben sich geküsst. Ach. Das ist ja geil. Oh, das ist ja richtig romantisch. So, vor allem im Wasser, ne? Wenn die ganzen Klamotten nass ganze Körper <laughs> nass ist, schon erotisch dann. Was? Also ich bitte dich an, was denkst du denn? Ich schaue doch bestimmt Kinder zu. <laughs> da. Mhm. Wow. Aber das ist richtig romantisch, ey. Das ist romantisch? Okay. Romantisch, sexy, gut. Ja. Das sind ja, die... diesen nassen Haaren ne, und so weiter. Ah, perfekt. Ja, aber ein Glück, dass es nicht transparent ist. Ja. das wäre nämlich nicht jugendfrei. Mit dabei ist Akshay Kumar. Hm. jetzt küssen die sich, jetzt. Nein. Nein. Schade. Sieht überhaupt schön aus. Boah. Also schöne Kulisse. Mhm. Und dann wieder oh. was machen. Ne? Oh. Shit. <laughs> Habt ihr das gesehen? Oh Wie sie ihren Hintern so. Wow! Einfach so. Naja. Hot S. Genau. Oh. Wie er, sie, da oh. anpackt hier an die Hüften. Wie beweglich sie ist, ne? Wie Und, so eine Schlange. Ja, also tanzen kann Katrina Cave sowieso ja, sehr gut. Sehr gut. Ja. ja. Ihr Part hier gefällt mir. Wir wissen alle, was danach passiert ist. Ja, definitiv. Wir wissen alle, was danach passiert. Das ist auch eine hübsche Frau. Hier steht jede Farbe, wisst ihr, was hier angezogen ja. hat. Das ist ja richtig erotisch hier. Uh. Was ist das, ein Softporno? <laughs> so ist nice. Die Musik ist auch mega Hammer. Jetzt haben wir es. Mm. Hm. Weil der scheint feuchtfröhlich zu sein. Ja. Nice. er sie aber da schon anpackt, so ja. anfassen, so, ne? Also. Ich sag doch Softball. Oh. Die ist auch hübsch. Äh, mhm. Man sieht auch, wie deren Blicke so aneinander. wenn du schon kurz davor bist, ja. dann will ich die auch schon küssen, so, weißt du? Aber küssen in Bollywood-Filmen ist sowieso eine Sache. Ja. Und da, dass der Typ immer noch so jung geblieben ist vom außen her, obwohl er schon Alter Warum? hat. Ja, das stimmt. Das ist schon krass. Das ist schon das war. Das, das, war ein sehr guter Augenschmaus. <laughs> war echt nice eigentlich, ne? Ja, sehr, sehr gut. Ja, Katrina Cave, heiße Szene, also was sie anhat für Outfits, wie sie sich bewegt hat, war schon sexy und war echt das Lied war auch schön melodiös, hat mir auch gut gefallen. Was sagt ihr? Deine Augenbrauen. Das, ist, das Video ist, macht so smooth, wie so meine Augenbrauen. das <laughs> war nice. Also falls ihr mehr Vorschläge habt, falls ihr mehr Videos habt, also mehr Katrina Cave Reactions sehen wollt, schreibt es in den Kommentaren. So sieht's aus. Vergesst nicht, die anderen Reaction-Videos anzuschauen. Alles in seinem Kanal. Und dann sagen wir, äh, vergiss nicht zu liken, abonnieren für mehr Bollywood-Content. Und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Video.